Era un día normal en el autobús cuando... Señorita. ¿Cómo puedes asumir mi género? Machista opresor, hombre blanco, hetero, misógeno. Oh.